啊，这个地形。这瓦尔西在在哪呢？你三只能存在一个吗？那我不知道。 炸的爽，我操！这个炸的，哦，好吧，屁股爽。他真执着，我发现啊，他打你我就，他打你我就不能喝那个了。 <laughs> 他真的是你妈围着瓦尔一个人呢。 他甚至从我身上走过去了都不愿意看我一眼，哎呦我我吃醋了我跟你说，真的真的我我 <laughs> 我他妈看尿了给我，哈哈哈哈哈哈，那俩傻逼，哎呦给我哎呦哎呦给我你妈扎了个爽，我操我操这轮，开心吗？愿意看我一眼了吗？不愿意，不愿意啊，不愿意去死。哎呦。 我的天哪！ <laughs> 你知道这马尔现在干脆就干脆就绕圈跑了。你好，开心吗？我在炸你。啊，这下我，这下我。 야, 씨.